Localización. Capitana, después de atravesar el vórtice, no tenemos localización. Y el vórtice desaparece. ¡Computadora! ¿Dónde estamos? Debido al giro de los acontecimientos, le comunico que no puedo concretar la ubicación exacta. No fue tan buena idea ir por ese vórtice. Eso le quería explicar, mi capitana. Eso es lo que decía, que esto es muy peligroso, Ese camino era un plomo, pasamos por ahí mil veces. Esta realmente es nuestra aventura. No esperes más. Súmate a las aventuras de la Capi.